Привіт, котики! Тренування наверх тіла для новачків без обладнання. Я твій тренер Лагартіша і ми починаємо. Перша вправа зведення ліктя і коліна. Ми стаємо на четвіреньки. Це правильно я взагалі кажу? Піднімаємо ногу, піднімаємо руку і з цього положення ми їх зводимо і розводимо. Таких ми виконуємо 10 на кожну сторону. Готова? нога, рука. Працюємо. Зводимо і розводимо. Навдосі звели, розвели. Спина не рухається. Три. Поперек не рухається. Чотири. Тобто у тебе не повинно бути ось таких ось махів. Це було п'ять. Я зробила неправильно. Шість. Живіт підтягнутий. Сім. Вісім. 9, 10. Закінчили, змінили сторону і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Сподіваюся, у мене не вирубається мікрофон. П'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Відпочиваємо, поки ти відпочиваєш, я показую наступну вправу. Наступна вправа у нас буде віджимання. Так, якось мені треба, щоб точно мікрофон не відключився. У нас будуть віджимання а, з колін. Тобто ми руки ми ставимо доволі широко. І з цього положення ми повільно опускаємось вниз і кладемо себе на підлогу. Ми відпускаємо руки. Впираємось руками і піднімаємо себе вгору. Повільно опускаємось вниз і піднімаємо себе вгору. Таких ми виконуємо 6 повторів. Готова? Лікті будуть йти назад, руки десь на рівні грудей. І повільно Тут основне не падати вниз, а опускатись повільно. Повільно. Опускаємось вниз, вперлись руками, підняли себе вгору. Один. Повільно. Вниз. Вперлись руками. Два. Повільно. Вниз. Вперлись руками. Три. Повільно вниз. Вперлись руками. Чотири. Вниз на видосі вгору 5. І ще один раз вниз. І 6. Закінчили. Відчуваєш якраз проблемні зони. І наступна вправа у нас гіперекстензії. Ми а, лягаємо на живіт. І ми будемо піднімати вгору плечі. Тобто, а, я просто, якщо я повністю ляжу, у мене відключиться мікрофон. Я покажу тобі тиші. Тобто ми лягаємо ось так і піднімаємо плечі вгору. Крім того, руки вперед. І ми будемо піднімати плечі вгору і тягнути лікті до корпусу. І назад. Якщо важливий момент, якщо в тебе грижі в попереку, ти не піднімаєш плечі, тобто ти просто лежиш і підтягуєш руки до корпусу і назад. Якщо в тебе все нормально, ти піднімаєш плечі, тобто робиш екстензію і тягнеш лікті до корпусу. Готова? Працюємо. Руки вперед. І один. Два. Вдох. Видох. Три. Вдох. Видох. Чотири. П'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ще дві вправи коло. і потім ми будемо повторювати. І наступна вправа, я не знаю, як, як вона називається. Але це дуже крута вправа для рук, для плечей, для кору, для пресу. Коротше, працює все. Ми стаємо в планку, ну, в положення планку з, з рук. І з цього положення ми будемо зміщуватись назад і вперед. Назад і вперед. Таких ми виконуємо 10 разів. Вправа доволі складна, але я впевнена ти зможеш. Готова? Працюємо. Назад. І вперед в планку. Назад. І вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Не знаю, як ти. Я вже відчуваю плечі, руки трошечки. І в нас ще одна вправа залишилась. Це буде планка з розворотом. Ми стаємо планку в бокову. Ні. Щось я торможу. Щось я торможу. Ми, ми стаємо в нормальну планку. І з цього положення, а, правильно, з, з, з ліктів. І з цього положення ми розвертаємось в одну сторону і в іншу. Таких ми виконуємо 16 повторів всього. Тобто по 8 на кожну сторону. Готова? Працюємо. Один два, три. Живіт підтримай, підтягнутий. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять.

Як ти себе почуваєш? Ти можеш це зробити? Думаю, що можеш. Якщо тобі дуже складно і ти тільки почала тренуватись, ти можеш зробити лише одне коло. Але я тобі рекомендую зробити всі три. Наступне тренування ти можеш зробити два, наступне тренування три. А у нас зведення ліктя і коліна. Готова? Працюємо. Нога, рука. Один. Повільно. Нікуди не спішимо. Два. Ми не машемо. Три. Ми повільно, контрольовано. Ведемо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. Змінили сторону і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ага, віджиманнячка. Да, я знаю, що ти їх не любиш, я теж їх не люблю. І ніхто їх не любить. Але їх треба робити. Ти же хочеш гарні плечі, гарні руки, скоро літо. Вдягнеш сукню, на бретелечках будуть плечі красота. Вечором підеш біла сукня на бретельках, чи чорна, чи червона, будь-яка. Така тебе ножки, плечі, і ти така. Тобто класно же. Якраз сподіваюсь, війна закінчиться. Будемо святкувати День Незалежності. готова? Повільно опускаємось вниз, лягаємо на підлогу, опираємось руками. Вгору. Один. Два. На вдосі опускаємось вниз. На видосі. Три. Чотири. Ще два. Вниз. П'ять. Вниз. Шість. Закінчили. Ай, холодно, у мене нос тече. Я це, по-моєму, в кожному відео кажу, але він конкретно тече, хоча в мене я не хвора, нічого. Але коли холодно, воно, знаєте, починає. По-моєму, у всіх так. І у нас гіперекстензії, нагадую, ми будемо тягнути лікті до корпусу. Лягаємо на підлогу, ми не може виробитись мікрофон. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І у нас ще дві вправи. Не знаю, як для вас, для, для мене вони самі складні, тому що я плечі дуже відчуваю в них. Але треба робити. Пам'ятайте, сукня, плечі. Працюємо. Якщо тобі недостатньо відпочинку, тисни на паузу, відпочивай не довше хвилини і продовжуй зі мною. Готова? Працюємо назад і вперед. Назад. І вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Давайте ще один. Оу, 10. І у нас ще одна вправа. Планка з розворотом. Я не знаю, чого я на першому крузі так затопила. Я така, типу, а, а як її робити? Тепер я вже пам'ятаю. Відпочиваємо швидесенько. Готові? Стаємо на лікті і один. Два. Повільно нікуди не спішимо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять закінчили, відпочиваємо. І у нас ще одне коло. Пий водичку, якщо тобі потрібно. Пити можна і потрібно. Їсти після тренування можна і потрібно. Важливо не коли ти їш, а скільки ти їш за день. Тут я детально розказую про а, харчування, як їсти, що робити. Якщо ти це відео ще не бачила, подивись. А у нас ще одне коло. Да? Да. Працюємо. Нога, рука і вниз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. шесть, семь, восемь, дев'ять, десять. Змінили сторону і працюємо. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І у нас... Що тут стільки людей? Капець просто. І у нас що? У нас віджимання. Да віджиманнячка. Готова? Працюємо. Це останнє коло. Давай. Не здавайся, ти можеш, я знаю, треба працювати. Повільно вниз, вперлися руками. Вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас гіперекстензії. Лягаємо на животик, руки вперед і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили у нас ще дві вправи. Скажу вам чесно, тренувати ноги я люблю набагато більше, ніж тренувати верх тіла. Але дуже важливо тренувати все і ноги, і верх тіла. Не можна, якщо там у тебе проблемна зона стегна, ти тренуєш тільки ноги і прес там, щоб був плоский живіт. Треба тренувати все. Ноги, руки, верх тіла, груди, спину, прес, кардіо, все але не відволікаємось і працюємо. Готова? Десять раз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Відпочиваємо. І в нас ще одна вправа планка з розворотом. Мені хочеться, знаєш, так без відпочинку зразу ж її зробити, щоб поскоріше закінчити тренування. Бо я не люблю тренування е, наверх тіла. Не люблю, але треба. Пам'ятайте, сукня, плечі, літо. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. Фух. На сьогодні все. Не забудь потягнутися, це дуже важливо. І ми з тобою побачимось на наступному тренуванні. Bye.